метеорологиялык спутниктер аба ырайын болжолдоодо чоң жардам берет алар космостон булут каптоо шамал тайфун жана циклондор жөнүндө маалымат алууга мүмкүндүк берет ошентип жердин эки жасалма спутниги метеор эки жердин бетинен тогуз жүз километр бийиктикте тегерек жакын полярдык орбиталарда жайгашкан системасы жердин бүткүл бетинен суткасына эки жолу метеорологиялык информацияны жыйноого мүмкүндүк берет бул спутниктер жердин үстүндөгү көп сандагы метеостанцияларды алмаштырат аба ырайынын божомолун угуп жатып телевизордон космостон тартылган сүрөттөрдү көрүп көнүп калганбыз